толкундун узундугу термелүүнүн бир мезгилинде толкун тараган аралык толкун узундугу лямбда деп аталат жана метр менен өлчөнөт толкундун ылдамдыгы кырдын кыймылынын ылдамдыгы же кыйшык толкундагы ойдон узунунан кеткен толкунда калыңдуу же сейрек кездешүү катары кабыл алынат толкундун ылдамдыгы толкун узундугунун коюмдун мезгилине болгон катышына барабар